apa-apa pun ya kan ha, syaitan tu tak nampak tapi dia bertempat tinggal di sekeliling kita Allahu akbar bagaimana supaya istilahnya syaitan itu tidak tinggal di sekeliling kita ya kan apa yang harus dilakukan oleh kita jom kita simak pembahasan daripada Ustaz Badlisha Alauddin ini let's go jangan lupa guys subscribe dia memang ada lokasi dia ni kita pernah bincangkan dalam hadis ini disebut syaitan duduk di tengah laut Kata Syekh Abu Nasir Muhammad bin Abdullah Al-Imam Dia ni ulama di Yaman Dia mengatakan dia ada buat satu kitab Tentang di mana tempat tinggal syaitan Ini ah, hati-hati Kata dia syaitan ini Dia ada beberapa tempat dia menginap Dan kita kena minta perlindungan dengan Allah lebih lah Bila berada di tempat-tempat ini Pertamanya di laut Okay. Inna arsha iblisa alal bahri fayab'atsu sarayahu fayaftinunan nasi hadis muslim sesungguhnya iblis dia meletakkan singgasana istananya di laut dalam riwayat lain di atas air dan dia mengutus pasukannya ke tanah daratan daripada laut untuk menggoda manusia jadi bila nak pergi ke laut ni cuti sekolah dekat jangan galak sangat tu sajalah hmm. yang kedua tempat tinggal syaitan kandang unta hadis daripada Abdullah bin Mughaffal sallu fi marabitil ghanam wala tusallu fi atanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin hadis riwayat Ibnu Ahmad Semayanglah kamu di kandang kambing Mana boleh semayang di kandang kambing Tapi jangan semayang di kandang unta Nabi Besar Kerana sesungguhnya di situ ada setan Sebab itu uh, Jarang kita dengar ada penyakit berpunca pada kambing Jarang tapi kalau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV itu memang daripada unta betul. Jadi ambil gambar sajalah jangan duduk dengan unta. Yang ketiga kat mana setan duduk? Ha, ini paling masyhur tandas. Tandas. Tandas. Sebab itu Nabi saw. kalau masuk tandas doanya luar biasa panjang. Macam doa lepas sembahyang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunia wa dini wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amni wa ra'ati Panjang doanya Kalau kita tak ada nak baca doa sepanjang itu Nabi doa, Ya Allah, aku mohon padamu, berilah maaf, berilah kesejahteraan, selamatkan aku, berjauhkan aku, tutup auratku, jauhkan daripada takut, jaga aku dari depan aku, wahfiz min baini yadai wa min khalfi wa min yamini wa an wa min kuwauki wa a'udhu bika. Panjang betul doanya. Sebab apa? Bila air atau tandas itu melubuk syaitan tu bagi kita hak dah tak daya nak menahan baca je lah yang pendek doa yang paling terkenal Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is Ya Allah jauhkan aku daripada syaitan jantan dan syaitan betina maknanya di tandas laki-laki ada syaitan betina tandas perempuan ada syaitan jantan doa sajalah dia dua tu tak ada memang ada sebab itu Macam saya pernah cerita Orang jatuh helikopter belum tentu mati Jatuh bilik air beramai mati Ramai-ramai bilik betul, air betul. ni Bukan benda tempat main Allah Setan memang duduk di dalam bilik air rumah kita Hatta dalam rumah kita pun Kalau tak dibacakan bacaan-bacaan tu Memang setan jin memang banyak Sehingga Nabi mengajar Satru ma baina a'yunil Satru ma baina a'yunil jin wa aurat bani Adam iza wada'a ahluhum saubahu an yaqul bismillah. Hadis riwayat Al-Tabrani. Kata Anas bin Malik Nabi pesan penutup mata jin atau yang membutakan mata jin ketika anak Adam membuka auratnya adalah ketika dia membaca bismillah. Jadi bila tuan-tuan perempuan buka aurat di rumah, tukar pakaian, nak mandi, nak buat kerja di dapur, tukar saja pakaian, Bismillah. Butakan mata makhluk-makhluk halus yang ada di dalam rumah kita. Hmm, puan-puan lah elok baca. Tuan-tuan tak baca, tak apa. Tuan-tuan kalau jin tu tengok memang buta dah mata dia menengok, menyesal dia menengok. Itu yang ketiga. Yang keempat, tempat tinggal setan, perkuburan. Ah, perkuburan. perkuburan. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal-hammam. Semua permukaan bumi boleh dijadikan tempat semayang kecuali dua. Satu, bilik mandi. Tertandah. Yang kedua, kubur. Maka tamsilan daripada hadis ni kata ulama, kubur juga adalah tempat duduknya setan-setan. Tapi kita tak sebut setan, kita sebut hantu pocong, pontianak, begitulah. Ah, Yang kelima, tempat setan duduk, Tempat kosong tempat kosong hadis daripada sauban la taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil quburi jangan kamu tinggal di tempat yang kosong yang jauh pada orang sebab tempat tinggal yang kosong dan jauh daripada orang itu sama saja kamu tinggal di kawasan kubur kata Nabi hadis Bukhari Baik itu kalau nak buat rumah lepas pencin jangan jauh daripada orang jauh duduk minta tanah tak mana-mana minta, mana, minta. Sebab bila terlampau jauh pada orang, sama macam duduk tanah kubur kata Nabi. Maknanya ada hantu, setan apa semua lah. Ah, ya betul betul. Termasuklah juga tempat kosong, hotel, chalet, resort. Minggu depan ramai nak pergi melancong. Dah tempoh duduk tepi laut atas semua ada jemalang Melaka tu jemalang bukit, jemalang tanah, air mambang tanah, mambang air, mambang api. Semua ada mambang. Bilik tu bukannya fully occupied tiap-tiap tahun. Jadinya kadang tinggal lama kita duduk buat anak kecil bukan tak boleh pergi baca lah belum dia patut baca whatsapp je bila nak lari setan ah, betul yang keenam Setan ni kata para ulama duduk di celah-celah bukit. Hadis daripada Ibnu Sarjis ah. anna Rasulullah naha an yubala fil uh, fil juhri. Nabi melarang buang air di tempat uh, lubang-lubang uh, pada bukit. Okay. Maka orang tanya kepada Qatadah ma yukrahu minal baul fil hujri eh, fil juhri kenapa tak boleh buang air di situ kata Qatadah kana yuqalu innaha masakinul jin hadis riwayat Ahmad bab Nabi pernah sebut di situlah tempat tinggal jin dan juga setan jadi kalau nak naik bukit pelindung pun minta perlindungan dengan Allah juga <laughs> nama je bukit pelindung kena minta perlindungan dengan Allah mana lagi setan duduk pasar pasar banyak setan pasar. jangan geng-geng pasar marah pula kawan dia baca hadis saja <laughs> hadis daripada Salman la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulu suq janganlah engkau menjadi orang pertama yang masuk ke pasar ha, kata nabi kalau engkau mampu in istata'ta kalau mampu jangan jadi orang pertama masuk di pasar sebagai pelanggan lah mana meniaga kena pula memang kena masuk pagi sebagai pelanggan jangan jadi orang pertama mana supermarket tu buka pukul 10 9.45 tunggu dah Semangat betul beli roti je ya. Jangan jadi orang pertama Wala akhira man yukhraju minha Dan jangan jadi orang paling last sekali keluar daripada pasar Fa innaha ma'rakatu syaitan Wa biha yamsibu rayatahu Hadis Muslim Kenapa Nabi tak beri paling awal datang pasar Paling last balik pasar Kerana pasar itu adalah Ma'rakatu syaitan Tempat syaitan bergaduh situ tempat dia berperang dia punya tempat wrestling dia wa biha yamsibu rayatuhu dan di sanalah setiap syaitan ni dia pacok bendera dia Allah sebab itu Tuhan tak suka pasal Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha hadis muslim kata nabi tempat yang paling Tuhan suka masjid yang kita sedang berada di sekarang dan Tuhan paling tak suka pasal Bukan dia tak suka orang meniaga pasar. Tak. Kerana pasar itu tempat setan. Bukan sebab orang meniaga, tempat setan. Sebab itu orang meniaga, orang yang membeli-beli, kena berdoa bila masuk pasar. Terutama puan-puan. Ya. Doalah supaya istiqamah tetap setia pada yang satu. Nak beli satu barang cukuplah balik. Jangan nak tergoda-goda lagi nak beli benda itu, nak beli ini. Ngarut. Doa pada Allah betul, itu tuan-tuan pun kena kawal takut digoda syaitan Aha. itu kalau lagi East Coast Mall Mega Mall Contemporary kita banyak tengok pasangan suami isteri romantik jalan pegang tangan kenapa pegang tangan kalau suami tak pegang <laughs> huh, isteri itu rata seperti tingkat atas bawah habis dia pergi itu kena pegang semua bukannya romantik syaitan banyak Mara ah. pulak kan berniaga Baca hadis mana pulak dan yang terakhir kata ulama, setan ni dia duduk di lorong-lorong jalan-jalan ni. Banyak setan sebenarnya. Ah. Baik tu Nabi pesan kepada Jabir, "Idza kana junhul laili fakuffu sibyanakum fa innal jin intisharan wa hafzatan wa atfi'ul masabih 'inda ar-ruqad." fa innal fuwaisiqah rubbama ijtara rubbama ijtaratil fatilata fa ahraqat ahlal baiti Nabi pesan, ni pesan untuk kita jugalah Bila masuk waktu malam Cegahlah anak-anak kamu daripada keluar Kerana ketika itu jin sedang berkeliaran Wahafzatan Dan dia akan mencolik mana-mana budak-budak yang dia suka Watfi'ul masabih Matikan lampu ketika tidur Kerana sesungguhnya benda-benda fasik Itu kadang-kadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah tersebut hadis Bukhari Muslim ni lampu zaman dulu lah. tapi ha. lebih kurang kita jugalah kalau cah telefon ke pakai lampu pakai extension wire panjang sangat elok tutup lah suih-suih nak tidur takut berlakunya lita pintas dan macam-macam lagi Ini hadis riwayat Bukhari Muslim Allahumma salli ala sana Muhammad dah selesai videonya guys dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Sya'alauddin ya kan sama uh, dengan orang-orang terdahulu guys pernah nggak sih istilahnya teman-teman sekalian yang lahir di tahun ya 80-an ya kan tahun 70-an atau 90-an itu pasti ya nenek-nenek kita juga bercakap macam tuh ya kan Allahu Akbar jadi kalau orang-orang dahulu itu orang-orang yang istilahnya nenek kita, kakek kita, uyut kita macam tuh kan. Nah, beliau itu sudah pernah mengaji, tahu hadisnya, tapi yang disampaikan bukan hadis, tapi malah hal-hal yang simpel. Eh, ini nggak boleh ya Jadi apa ya? Dan sebagai anak kita itu sebagai cucu juga mengikuti yang tidak dibolehkan oleh kakek kita, uyut kita seperti itu. Macam dah malam, eh tak boleh keluar malam-malam lah, duduk kat kat bilik kan, macam tu kan. ha, lepas tu kalau tidur ha, matikan lampu lah macam tu Ha. Semua yang dicakap oleh Ustaz Badli Shah berdasarkan hadis ya, kakek kita, nenek kita menyampaikan pesan kepada kita itu tanpa istilahnya menyebutkan hadisnya. Hanya menyebutkan saja yang tak boleh, tak boleh, tak boleh ha, Macam tu lah ha, Pernah dengar kan? Ha, masa orang-orang tua-tua dulu dia cakap macam tu kan? Dan kita pun ikut lah macam tu ha. Allahu Akbar memang terbaik ya Orang-orang dahulu tu Dia menyampaikan hadis, menyampaikan pesan Rasulullah Dengan sangat sederhana dan sekarang sikit-sikit ada yang cakap mana dalil, mana dalil. Ha, kalau orang-orang dulu ditanya macam tu, macam mana dia akan jawab macam tu kan? Ha, kita Masya Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu bagi kita ya kan? Melalui Ustaz Badli Shah Alauddin syaitan itu banyak sekali tempatnya. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya kan? Ada pasar, ada laut ha. Maka daripada itu Kalau masa cuti-cuti ya kan Jangan sampai kita tu melamun kat laut ha. Kalau melamun kat laut ha, Menghayal kat laut Macam mana ya Kita macam kosong lah fikiran kita dekat laut tu Pasti ada sesuatu yang akan terjadi Macam tu kan Nah dekat bukit-bukit Lorong-lorong Lepas tu bilik air ha, Kat bilik air tu tak payah lama-lama lah Kalau kita duduk eh kan Kalau kita nak mandi Mandilah Lepas mandi keluar lah macam tu Jangan lupa juga baca doa Nah dan juga asalnya dalam bukit-bukit dan lain sebagainya Allahu Akbar Dan ini mungkin jadi nasihat bagi kita Pengingat bagi kita bahwasannya di dalam kehidupan kita itu pasti ya kan aa, ah, ada syaitan yang ingin mengganggu kita macam tu lah. maka daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri ya dengan istilahnya berzikir kepada Allah ya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fil alim dan ayat kursi dan lain sebagainya kita amalkan setiap hari agar supaya syaitan itu ketika dekat dengan kita dia panah macam tu dia tak nak dengan kita macam tu lah ha, jangan sampai syaitan tu nak kepada kita kalau nak kepada kita alamak susah sangat lah ha, kita kena ada benteng macam tu Oke okay, guys terima kasih dah tengok video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel channel Ustadz Badli Syah Alauddin Official ya teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk senantiasa share share share ke sosial media teman-teman sekalian sehingga ketika kita nge-share kebaikan pasti kita akan mendapatkan kebaikan itu juga uh. Oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya Pemimpin Ududri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh